Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Казан федераль университеты сезне туган көнегез белән котлый. Уважаемый Рустем Нургалиевич, Казанский федеральный университет поздравляет вас с днем рождения! Днес е първият пролетен ден, а също така рождения ден на президента на Република Татарстан Рустам Миниханов. Y nosotros, los estudiantes de la Universidad Federal de Kazán, hoy queremos felicitarte y Semesis Rustam Abi. Պատիվ է սովորել համալսարանում, որին անձամբ աջակցում է Հանրապետության նախագահը։ Դա կարևոր եւ հեղինակավոր է։ Di sini, di Kazan, kami berkenalan dengan keluarga besar Tatarstan yang berasal dari berbagai bangsa. Di sini, kami merasa seperti di rumah sendiri. Hal itulah yang membuat kami semua sangat berbahagia berada di sini. Nhiều người đã biết tên bác Rustam Nurgalevich bởi vì bác đã đến thăm nước Việt Nam yêu quý của tôi. assalomu alaykum rustam abiy men o'zbekistondanman bizning xalqimiz juda qarindoshlar va bu aloqani juda ham his qilib turaman Tataristan ve Türkiye'nin güçlü ekonomik ve kültürel ortak bağları var. Dolayısıyla burada Kazan Federal Üniversitesi'nde eğitim almak benim için çok önemli. Bizim birçok ortak noktalarımız var. En réalité, je ne sais pas si les habitants de Kazan connaissent mon pays, le Bénin. En effet, le Bénin est déjà très bien reconnu ici. Plusieurs délégations viennent de mon pays d'origine pour établir des relations bilatérales entre le Bénin et, la République de Tatarstan. I know you've been to Canada, Mr. President, and I know you're a great hockey player. It would be a dream to play hockey with you sometime. мардуми тоҷикистон ва татористон хеле наздиканд моро бисёр чиз бо якдигар муттаҳид мекунад ва дар ватани ман шуморо хеле хуб мешиносанд ва ҳурмат мекунанд Менің іштішіме ора, сіз чапычы ве КАМАЗ емсірияңыз. Біздің юрдымызда Татарстанны өндүрлен бұл автомобиль улауы, улы мешхурлуы ие олы. 我为我们两国牢固的经济联系感到自豪，而您是这次联合项目的担保人，因为你相信这次联合项目，所以我们一定会成功。 Қазақ пен татар ә, халықтары бауырлас. Қазан қаласында тіпті Назарбаев көшесі де бар. Сіздің жылы шырайларыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Евшедесныхалы рустам Нургалыпа, Айсхараква, Евзейхас Шой Татарстан. Рустам Аби, Туган Кенембелен.